Horreko bideoan ikusi dugunez, erre, kalkulagailu bezala erabili dezakegu zuzenan eragiketak konsolan idatz. Baina normalean erren programatzen ari garenean, ohikoa izaten da erabiliko ditugun objektuak aldagaietan gordetzea. Horrela, errazago manipulatu eta bererabili ditzakegulako. Erren ez da beharrezkoa aldagaiak hasi eradatzea beste lengoaia batzuetan bezala. E, zuzenean balio bat esleitzen diogunean, sortzen dira aldagaiak eta e, aldagai bati balio bat esleitzeko gezia erabiliko dugu era honetan. Kode honek x objektuari edo x aldagaiari bost balioa esleituko dio. Gezia beste norantzan ere erabili dezakegu adibidez i aldagaiari lau balioa esleitzeko. Gainera, e, gauza konplexuagoak ere egin daitezke. Adibidez, Kode honek A eta B aldagaiei hiru balioa esleituko die aldi berean. Eta azkenik, katean egindako esleipenak ere egin daitezke. Adibidez, kasu hontan C aldagaiari bi balioa esleitu zaio, ondoren C aldagaiaren balioa B aldagaiari esleitu zaio eta azkenik B aldagaiarena A aldagaiari. Ikusten duzuten bezala, sortu ditugun aldagai guzti hauek eta haien balioak environment pestainan ikusi ditzakegu. Hala ere, aldagai baten balioa konsolan e, biztaratu nahi badugu, bere izena idaztearekin nahikoa izango da. Adibidez kasu hontan, haren balioa bi dela ikus dezakegu. Erreko aldagaiekin eragiketa eta gauza ezberdin asko egin ditzakegu, baina hasteko aldagai numeriko eta osoekin eragiketa ohiko eragiketa aritmetikoak egin ditzakegu. Adibidez, x aldagaiak 10 balio badu, ik 2 eta zetak 3, batuketa era egingo genuke, kenketa era biderkaketa era eta zatiketa era Gainera berreketa ere egin daiteke era eta eragiketa apur bat arraroagoak ere e, definituta daude erren. Azteko... Eh, asteko honek zatiketaren ondarra emango liguke, adibidez, x irekin zatitzen dugunean ondarra 0 da, eta honek zatiketaren zati osoa itzuliko liguke. Adibidez, kasu honetan, x irekin zatitzen dugunean zati osoa 5 da. E, gauza bere egiten badugu zetarekin, zati osoa 3 izango litzake. Parentesiak erabiliz, eragiketak nahi beste komplikatu ditzakegu. Adibidez, x gehi i, bider z, zati, x gehi i, zati, z. Eragiketa aritmetiko ez gain, erren eragiketa logikoak ere burutu ditzakegu. Eragiketa mota hauek beti true edo false itzuliko digute eta aldagaien gaineko baldintza konprobatzeko balioko digute. Adibidez, x aldagaiak amar eta I aldagaiak zazpi balio badute, operadore logikoak adibidez erabiliditzakegu x zortzi baino txikiagoa den konprobatzeko. Ez, ez da zortzi baino txikiagoa. Edo i bi baina handiagoa den konprobatzeko. Bai. Gainera, bi aldagai berdinak diren konprobatzeko ere erabiliditzakegu, erauntan, edo edo berdinak diren ikusteko. Gainera, e, badaude beste operadore batzuk erabili ditzakegunak baldintza konplexuagoak eraikitzeko. Horietatik azalduko dugun lehenengoa ez operadorea da. Ez operadorea harridura ikurrarekin e, idatziko dugu eta parentesi barruan idazten dugun baldintzaren kontrakoa konprobatzeko balioko digu. Adibidez, kasu hontan Parentesiaren barruan idatzi dugun kodeak x aldagaia bakoitia den konprobatzeko balio digu ez operadorea aurreti jarri diogunez, kodelerro honek x bakoitia den konprobatzeko balioko digu. Ez, x ez da bakoitia. Gainera, beste bi operadore garrantzitsu and eta hor izango dira. And operadoreak bi baldintza aldi berean ea betetzen diren ikusteko balioko digu. Adibidez, x bi baina handiagoa da eta i iru baina handiagoa? Bai, bi baldintzak aldi berean betetzen dira. Hor operadoreak aldiz, bi baldintzetatik gutxienez bat betetzen den ikusteko e, balio digu. Adibidez, x handiago bida edo i hogei baina handiagoa? Bai, lehenengo baldintza betetzen da eta bigarrena ez. Beraz, hor operadorea jarri dugunez, erantzuna true izango da. Orain arte erabilitugun aldagai guztiak zenbakiak ziren Hala ere, erren beste aldagai motak definitzea ere badago. Adibidez. A aldagaia, aldagai numerikoa da, orain arte erabili bezalakoa. Baina aldagai oso bat definitu nahi badugu, era hontan jokatu beharko genuke. Zenbakiaren ostean L maiuskula bat idatziz. C aldagaia, aldagai bulearra da, hau da true edo false hartu ditzakeen aldagaia. Aldiz, de aldagaia, karaktere motako aldagaia da. Eta ikusten duzuen bezala, kakotxen artean e, zehaztu dugu bere balioa. Azkenik, e aldagaia faktor moduko e, aldagaia izango da. Eta erauntan, definituko dugu. Faktor motako aldagaiak aldagai kualitatiboak definitzeko balio digute eta levels eh, abe, parametroak esan nahi duena da, e aldagaiak bat bi edo hiru balioetako bat ardezakeela soilik. Kasu hontan bat balioa hartzen. Azkeniko hartu, errelengoaian NA balio galdua esan nahi duela. Adibidez, balio galdua. Eta e, balio hau ez da nahaztu behar NAN edo not a number e, e, balioarekin. Bukatzeko ohartu edo zein eragiketa ez dugula egin edo zein aldagai motarekin. Adibidez, x aldagaiak karakterren moduko aldagai bat baldin bada, x gehi bi egiten saiatzen gerenean errore bat emango dugu. Aldagai mota bakoitzak e, de eragiketa mota batzuk bakarrik onartuko ditu. Honekin bukatu dugu bigarren bideo honekin, eskerrik asko eta ikusiko gera hurrengo bideoan.